Azərbaycan, Səməd Vurğun. Dostlar, gəlin sizə bir-bir danışım. Min bağım, bağçanın barı məndədir. Sinəm oylağıdır gözəlliklərin, hər sevən ürəyin yarı məndədir. Nə çoxdur qoynumda almalı bağlar. Qüdrətim göylərin dilini bağlar. Meşəli dərələr, sal buzlu dağlar, dağların süd kimi qarı məndədir. İnsan bir uşaqdır, vətən bir ana. Ömür bir çırağdır, könül pərvanə. Yolunuz düşdümü bizim Şirvana? Gül açan heyvası narı məndədir. İgidlər yurdudur bu dağ, bu aran. Bu dağlar başında qalmamış boran. Hər təzə çiçəkdən bir şirə soran, pətəyə bal düzən arı məndədir. Ağdaşın pambığı çiçək çiçəkdir. Şəkinin bəzəyi şaldır, ipəkdir. Qarabağ gözəli dünyada təkdir. İsti yanaqların narı məndədir. Ölsün bu yerlərdən ilham almayan, qəlbini saz kimi tutub çalmayan, yarışda gənclikdən geri qalmayan min qoca məndədir, qarı məndədir. Şirindir insanın öz azadlığı.